Siema! Wiecie, co przygotowałem w dzisiejszym odcinku? Mała podpowiedź. No dobra, marny ze mnie aktor, ale chyba domyślacie się, że chodzi o koktajl związany z Wielkim Londem, a dokładniej o koktajl na bazie ginu typu London Dry, wódki oraz białego wina aromatyzowanego, czyli Vesper Martini. Ten szpiegowsko-wytrawny koktajl został stworzony nie przez barmana, tylko pisarza Jana Fleminga. Zdziwko, co? W swojej pierwszej powieści o perypetiach agenta jej królewskiej mości, Casino Royale, wydanej w 1953 roku, James Bond instruuje barmana, jak zrobić jego ulubiony koktajl. A skąd wzięła się jego nazwa? Zapraszam na krótką rekonstrukcję zdarzeń. Jak ci na imię, piękna mordeczko? Wester, Wester Link. Całkiem zgorszyli. Czy mogę je zakosić? Nazwałbym tak pewien sztosowy koktajl, który tego rozkminiłem. Jasne, byku. O ile skosztuję go jako pierwsza. Spocznij, wariateczko. I tak właśnie powstał Wesper, który najwyższy czas przygotować. A jak przystało na bondowskie martini, koktajl ten musi być wstrząśnięty. Nie miesza. Więc shaker uzupełnia malutko i dodaje do niego 60 ml ginu typu London Dry, 20 ml wódeczki, oraz 10 ml aromatyzowanego wina. A całość wstrząsam męsko i rabro. Ale już brawurowa tego nie otworzę. Nasz gotowy koktajl przelewam do schłodzonego szkła koktajlowego. A całość dla nadania pysznych, cytrusowych aromatów i takiej delikatnej fikuszności zaromatyzuję taką cieniutką skórką z cytryny. No i żeby też dodać trochę kolorytu do naszego koktajlu, ładnie ją zegnę i wrzucę do środka. I voilà! Przepyszny, bondowski, wytrawny, aromatyczny Wesper Martini. Smacznego. W nie wiem, czemu to zrobiłem. <laughs> Kolejny odcinek za nami. Kolejne dzięki za obejrzenie. Jeśli nadal szukacie sztosowych koktajli, to zapraszam do pozostałych filmików i naturalnie do subskrybowania i namiętnego udostępniania. Ah, w sumie mógłbym być Jamesem Bondem, gdyby nie ta morda.